asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Fred Mukaria, na mimi kuna jambo limekuwa likiendelea hapa Kenya, na nikawa natamani pia mimi naweza changia hili jambo, sababu kuna maneno mawili yametoka, eh, yamekuwa uh, akiongewa sana tangu mwaka wa nafikiri wa 2018 na lingine likatoka huu mwezi au mwaka wa 2021, na haya maneno ni kuna hasla na kuna bottom up economic model. Mara nyingi sisi wengi hatumekuwa tuelewi, hata nimeona kwa ma TV wabunge wengi, watu wengi ambao ni wachanganuzi wa, kisiasa wamekuwa, unapata wakati anaelezea haelewi ni nini e, hasla ni nani ama ni nini e, bottom up economic model, wanauliza hiyo ni nini. Lakini siku ya leo nimekuwa nikifikiria hili jambo sana, na nikasema pia mimi naweza changia na naweza eleza hasla ni nini ama hasla ni nani. E, hasla kwanza ukianza kuliangalia kwa ukaribu sana Hasila ni neno ambayo limetoka kwa sheng ama lugha ambayo tunaitumia hapa na Kenya sana sana mitaani kama Nairobi. Na ukiangalia mara nyingi Wakenya wengi unapata mtu anafanya kazi na akifanya kazi anasema mimi naenda kuhaso, kumaanisha kuna kazi ambayo anafanya na kuna side hustle ama kuna kazi nyingine anafanya kando na ile ambayo labda ameajiriwa. Kuna mwingine ambaye hana kazi yote lakini siku zote anaamka asubuhi, anakimbia hapa na pale, unapata anaenda anauza mboga, anaenda maybe anafanya mjengo, anaenda anafanya nini. So hizo zote ambayo anafanya pamoja ni hustles, ama ni ile kung'ang'ana kwake kuweza kujitafutia, na ndio maana yule mtu ambaye anafanya ile kazi anaitwa hustler, ambaye anafanya ile kazi yule mtu anaitwa hustler. Nasi siku ya leo wakati William Samoei Ruto ambaye ndio presidential candidate wetu na ambaye tunajua leo hii kura zikipigwa kesho asubuhi ndiye atakuwa rais wa Kenya. Tarehe tisa mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili William Ruto ndio tunatamani sisi kama Wakenya tuweze kumchagua awe kiongozi wetu, na ndio maana alikuja na hili hasila, kwa sababu yeye baba yake wakati alimzaa hakumzaa akiwa na mali, na ndio maana Ruto akang'ang'ana akitafuta na akajita hasila. Hasila sio kumaanisha mtu ni maskini. Mimi leo hii si maskini. Mimi amanhasila lakini sio maskini, na njitafutia na ng'ang'ana, hapa na pale natafuta, nakimbia hapa na pale natafuta. Ndio maana naitwa hasila, na watu ni vyema waelewe kuna hasila na safara. Safara ni yule mtu anahangaika kabisa, hana lolote, hana mbele wala nyuma, na ndio maana tunasema out of the 15 million hustlers ambayo tuko nao Kenya hii wanaendelea kung'ang'ana kutafuta, even more than 15 million wanaendelea kujitafutia pesa, tunawaita hustler siku ya leo, sababu wanang'ang'ana kujitafutia, na ndio maana William Ruto alikuja na hili jambo la kusema kuna hasila ambaye yeye anajitafutia na anajing'ang'ania, na anajua kuna wengine wanatafuta. Itaweza lingana labda kutafuta kwangu kuko chini na kwa mwingine kuko juu zaidi, so sote tunawekwa kwa club, kwa club moja ambayo tunaitwa ni hustlers ambao wanafanya hustle za kila siku. Jambo lingine watu wamekuwa wakisema William Ruto uh, aliamua kuwa akupeana wheelbarrows kwa wananchi ndio watu wote wawe maskini, but kiukweli hakumaanisha hivyo. Malengo yake ni kuwa anamaanisha mtu ambaye labda umeenda ukafanya mechanical engineering from the University of Nairobi, ukishatoka haimaanishi sasa wewe uta, utaondoka kule ufanye degree uje uanze kuuza mboga ama waende kuuza vitu vingine, kumaanisha utatumia ujuzi ambao umeweza kupawa kuweza kufanya kazi. Sio lazima uajiriwe na serikali ndio uweze kujisaidia. Na yule ambaye anaye, ni vyema tuweze kuelewa kuwa sio sote hatutoshani, kama vile vidole havitoshani. Kuna mtu ambaye uwezo wake haukufika hata labda kumaliza eh, eh, primary school. Kuna mwingine labda amefika high school na hakutoka hakufika hakuendelea kutoka pale. Hawa watu wote tunaweka in the same category kuwa sote, kila mtu anang'ang'ana kulingana na uwezo wake. Haimaanishi mtu akishamaliza degree from the university ataanza sasa kusukuma mkokoteni kule Mudhurwa ama kusukuma wheelbarrow kwa mjengo. Hapana, na ndio maana tumekuja na bottom up economic model ambayo itakuwa ni ya kusaidia wale watu wako kule chini, tuwainue wafike juu. Wakifika hapa juu ya the mindro, then we start spreading that economic, watu wote waweze kufaidika katika nchi ya Kenya. What do we mean by the economic, uh, bottom up economic model? wanasiasa wengi wamekuwa especially wale wanatupinga wamekuwa akisema bottom up economic model ni vitu vibaya ama vitu tofauti tofauti ambavyo hatuvielewi, wengine hata ni matusi. Lakini ukitaka kujua, mi am a researcher and I do a lot of research. Nilikaa chini nikasema sitaki kusikiza kisiasa ama vipi, nataka kuenda kuchunguza what is an economic uh, bottom up economic model. Nikasema kabla sijajua what is a bottom up economic model, I need to know what is a top bottom economic model ama trickle down economic model ambaye eh, serikali nyingi za dunia wamekuwa kitumia trickle down economic model. Hiyo ni kumaanisha nini? Pesa ambayo inatoka kwa serikali kuu imekuwa ikipangiwa kule na serikali kuu ambayo inashuka chini kwa wananchi, ambapo labda hivi hawakuparticipate kwa njia yoyote, ni pesa tu ilifika na wakaambiwa sasa, sisi tumekuja tukawajengea shule hapa, tumekuja tukawajengea eh, hospitali, e, tumekuja tukawawekea barabara lakini tuki na hiyo ambayo ilikuwa uh, eh, trickle economic model, na ndio maana Uwezo Fund ilikuja, ukaja Youth Fund, ukaja pesa kama ya CDF ambayo inaingia kwa wabunge, ukaja kama ngaf ambayo inaenda kwa kwa women reps na mambo mengine kama haya, na pia ndio kulikuja vitu za devolution. Lakini bottom up economic model inaweza tumika in politics na at the same time in economics bottom up economic model ilikuwa pesa ikitoka kwa serikali kuu, ambaye ndio mawazo William Samoei Ruto ako nayo siku ya leo. Pesa ikishatoka kwa serikali kule juu, pesa inashuka kwa mwananchi yule ako chini, mimi na wewe, ambaye tunafanya kazi za kule chini. Tunaangalia ni vipi yule mtu ambaye anauza mboga mahali kama hapa Gashie Market, kuna mtu anauza mboga kule Mudhurwa, yule mtu anaweza kuwa empowered namna gani? Number one, anafanyiwa training Namba tu, yule mtu anaweza pewa pesa ya kuanzisha ku, kuinua biashara yake. Sio lazima awe peke yake, atakuwa na eh, sio peke yake hawe eti anang'ang'ana na ile labda elfu mbili elfu tatu ameweza kuanza nazo. Anaweza inuliwa na ile pesa serikali inatoa, aimuinue imfikishe mahali. Akishafika mahali, yeye mwenyewe atatumia akili zake kuweza kupanuka kufika mbali zaidi. Napeana mfano huu sababu gani? Tunaweza pata labda serikali imekuja kama mtaani hapa, wameweza kupata watu mia moja kwa wale watu mia moja, we do not expect everyone to benefit. Labda kuna mwingine hatukujaliwa sote, kuna mwingine labda hakuwa na akili ya kuweza kujiinua. Kwa wale watu mia moja, tukiweza kupata watu kumi, that is only 10% wameweza kuinuka in that locality, watainua wengine in a, in a, in a neighboring village, wengine hivyo hivyo waweze kuinuka in the next 5 years. After 2027 William Ruto ataweza kuinuka aseme mimi niliweza kuinua watu Mudhurwa, niliweza kuinua watu Gikomba, nimeweza kuinua watu Gachie, nimeweza kuinua watu Kongwea market ni Mombasa, nimeweza kuinua watu pande za Meru, nimeweza unapata sasa, sote tumeweza kuinuka tukafika mbali. So kwa hivyo tusiweze kuelewa hili jambo la bottom up economic model kivibaya. Ukiangalia kisiasa ni kuwa yule president akakule juu ambaye ni Samuel Ruto na yule MCA anaweza ku kushuka kule kwa MCA chini mwenyewe anamsaidia yule MCA aweze kuwa na mawazo ya kuinua wale watoto ambao wa vijana wako kule mtaani, ndio kila mmoja aweze kunufaika na serikali ya William Samoei Ruto. If you compare William Ruto and these other presidential candidates, kusema ukweli, tumeona yeye peke yake ndio mtu ambaye anajielewa ama ndio mtu ambaye ako na maono ya nchi ya Kenya. Wengine yale mengi wanasema ni kumpiga Ruto, ni kumpi, kusema wata, watafanya eh, yani, their main priority is to, to, to, to defeat William Ruto. Come with an agenda. We already have an agenda and our agenda is economic uh, eh, bottom up economic model. We have a party that is United Democratic Alliance ambayo sisi tunasimama nayo na tutahakikisha kuwa serikali ijayo kuanzia MCA mpaka president we want to make sure that we take this government the county governments uh, are the Kenya yote out of 40, 47 at least we want ikiwezekana two thirds of the 47 uh, eh, counties tuwe tumechukua chini ya uongozi ya mheshimiwa William Samuel Ruto. Nazi namaliza hivi, serikali tunaichukua tarehe tisa mwezi wa nane mwaka wa 2022 tunachukua serikali, na hii serikali tunaichukua sababu tumejipanga, tunajua mpangilio iko namna gani, tunajua tunaenda kufanya kitu gani na tayari tumeanza kupata mambo tunaweza fanyia wananchi wa Kenya. Barikiwe.